ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਹੱਟ ਤੀਜਾ ਸੂਟ ਤੇਰਾ ਚਮ ਚਮ ਕਰਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ Let me जरा मुझको बता क्या है मेरी कथा जरा मुझको बता क्या है मेरी कथा जरा मुझको पता जो लग दिया भी ज्यादा हूँ सोने मेरा दिल तेरे उत्ते मरदा aguacate But you क्या मेरी खता जरा मुझको बता क्या मेरी खता जरा मुझको बता तेरी आंखें आंखें भी करती है बातें जाने जाना कर दे हम तुझको बता क्या है मेरी जरा मुझको बता क्या है मेरी जरा मुझको बता अरे मैं तो चोर हूँ तुम क्यों मांग रहे हो मैं तो तुम्हें चुराना चाहता हूँ क्या चुरा लू जो मर्जी करो तो फिर आजा